Привіт всім, продовжуємо грати з валерійдером у хованки. Нам вроді би сюди. Так, так, що ти підвисаєш, успокойся. Тут у нас відкрито. Да. Надіюсь, що ми правильно йдемо. О. Хо. Стара такі масивні двері. Ніколи би не подумав, що вони відкриються. Заметочки. Смерть солдата, акробата. Значит, так ты встретил смерть свою. Разорванный изнутри в клочья, глядя, как твой мозг истекает по бетонной стене. Из одного ада тебе сбежать удалось, Крис Уокер. Надеюсь, ты не угодил в какой-то другой. Це вообще та заметка, чи не та? Чи я щось інше? А, я не так іншу читав. Сборочная установка, камера питания, молекулы исходного вещества. Смутно вспоминается статьи о нанотехнологиях. Читал с монитора невнимательно. Возможно, пьяным. Определенно недостаточный запас знаний, чтобы суметь это разрушить. Все вращается вокруг Билли. Найти его, убить, покончить с этим. Ну йдемо шукати того Білі, Білі Дональда. Перезарядочка, батареечку берем. Хл... На най най. Я подумав, хтось в Асасін грає. Так, тут відкрито. А, тут дирка. Отключить подачу жидкости. О, Ще одна заметочка. Серьезная картина, серьезно. Билли Хоул. Согласно медицинской карте, Билли должно быть 23. Выглядит на 50, тяжело прожитых. Он искорежен болью. Убить тебя значит проявить милосердие. Давай! Тебе можна якось кулаками. Ні. Біда. Добре, як відключити заметки? Ой, документи. Може в документах цих пише. Як його відключити? Психиатрическое исследование мерков. Правила эксплуатации палаты. Чтобы избежать причины пацієнтам вреда. Я почитаю про себе, а ви хочете нажмете собі паузу, бо я цей кусок обріжу. Так, виключаються ці шари. Це типа стільки могло бути вальрідерів, я так поняв. Валрайдерів якось вчить прикольніше. О, а на моніторах, коротше, такі самі картинки, як в тому кіно, в кінотеатрі. Тут щось можна нажати? Нічого. Добре, ще раз тут щось поклацаю. Тоже нічого. О, можна. Ну. Шо-шо? Система перебойного питания без перебойного питания активирована. Значить, шукаємо де її активувати. Звідси ми прийшли. А туди нам іти. Ну йдемо. Провіримо, що там у нас. Батарейка є наскільки хочеш. Ага, вот якісь двері. Сука. А куди йти? Де включати цю систему питання? Тут що? Це двері? Ні. Це не двері. Добре, шукаємо такого по... Це що таке? Це всіх больні якісь. Ну йдемо пошукаємо тут, може можна десь це включити. Може є якісь... А що це? Двері закрились чи що після того як я прийшов? Дуже весело. Значить це не туди. Значить ця система десь включається тут. У цій кімнаті. Ну, бляха, муха. Ну йдемо ще раз наверх. Може я щось не додивився? <coughs> Може треба за компом це включити? Тут закрито. З цього боку теж закрито. Ну а що? А де? Може десь валяється ключ, а я його не бачу. Блін, він так тупотить ногами. Коротше так, ще раз, я обхожу нахуй цю камеру. Може десь щось валяється, я не замітив. Може цей дебіл якось зараз його подражнити, він випригне. Ні. Не бачу нічого того, що можна було... Ага, от якийсь шар є. А що з ним? А не проще просто видірнути йому цю штуку і не пари собі мозги. А вот ще щось є, оце я сліпий. жизнеобеспечения. Легкие били внутренности, механизмы жизнеобеспечения. Машина площадью с футбольный стадион поддерживает жизнь в этом психе. Сломать все к чертям, он должен умереть. Давай, сломать все к чертям, сломать все к чертям. Нам наверх. <clears throat> Элементарно, Ватсон, блядь. Нема більше куди йти. Типа і там можна було піти наверх, і тут. Ну йдемо. Тут. Двері відкриті, да. За який комп сідати? Е, це фломастер якийсь. Так. Документи. Совершен... Современный Прометей. Хто хоче, той читає про Франкінштейна. Де зламати цю систему? За яким компом це робити? Так. Ага, там можна піти далі. А вот, да. Крути лево руля. Включите подачу тока в лабораторный генератор. Де лабораторний генератор? Де його відключати? На клавіатурах нема. Треба скорше, бо валерідер злиться. Коротше, нам вертатись назад. Нахуй. Страху нема, нема страху. Вертайся назад, сволочь. тікай, тікай. Пробуємо врубати знов ту кнопку рукою. Давай. Раз. Су, куди далі? Ще раз сюди йдемо. Ага, відкрить. Куда? Тікай, тікай. Сука. Коротше, тоді продовжимо тоді якось потім, бо час уже закінчився. Всім пока.